私には3歳上の兄がいる。小さい頃からずっと野球でトップを走り続けてきた兄。私も兄のようになりたくて、後を追うように少年チームに入り、男子に混ざって白球を追いかけた。夢は甲子園に出て、プロ野球選手になること。 そう言い続けてきたけど大きくなるにつれて男子にかなわなくなりそもそも私の夢は叶えられないものだということに気づいた時は絶望したでも野球は大好きだしこのまま離れたくはないそんな気持ちを兄に話したところマネージャーとして甲子園を目指したらどうかと ドバイスをもらった選手の身の回りのケアをするなんて甘えん坊の自分には向いていないと思い気が進まなかったけど騙されたと思って兄のアドバイスを聞き私は県内屈指の野球の強豪校へ進学した そして入部してから私はすぐ後悔した。きつい、きつすぎる、と。予想はしていたけど、マネージャー業務がこんなにしんどいなんて。先輩は怖いし、同級生の男子もバカばっかだし、しょうもないし。私、なんでこんなことしてるんだろう。 と思いながら毎日を過ごしていた入学から3ヶ月たちやっと慣れてきた頃先輩たちが夏の県予選で敗退し初めての夏が終わった試合が終わった後いつも通り片付けをしていると先輩たちが私のところへ来て一通の封筒を渡してくれた 一体何だろうと封を開けて中を見てみると3年生全員からのメッセージが書かれていた「今までありがとう後輩たちをよろしく」「お疲れ様支えてくれてサンキュー」などとあまり話したこともなかったしむしろ嫌われているんじゃないかと思っていたこともあり 驚きと感動で顔がぐしゃぐしゃになるほど泣いてしまった自分なんか必要ないとか思ったりすることもあったけどそれは自分が思い込んでいただけで自分のことを見てくれている人もいたんだなと考え直す機会になった今思うと私はそこから本当のマネージャーになれたような気がする 誰かに感謝されるためとかではなく仲間と共に同じ目標に向かって自分がやるべきことを一生懸命やっていこうと胸に誓った。 いかがでしたでしょうか爽やかですね。なんか夏っぽい感じがする。甲子園とかね。まさに今、いるんじゃないですかフリスタリスナーさんで。野球少年でずっとね、甲子園をかけてるとか、まああの、スポーツもそうだし、なんだろう、まあ受験とかもそうなのかな。いろいろね、目標に向かって夏って、ちょうど努力する 時期だったりしますよね。環境もいろいろ変わった後、じゃあ、どう動いていこうかなとか。でもなんかうまくいかなくて、うまくいかなかったから、ね、自己肯定感下げ下げみたいなね、時もありますけど、なんかそんな今の状況にどう、どんな感じでヒットしたか、ぜひあの感想などお便り送っていただけると嬉しいです。私はすごくね、この今、あの私の横から 夏の日差しを感じてることもあってすごい夏を感じる気まぐれで R でしたありがとうございましたぜひ感想を送ってくださいまた元気さんどうかまたすぐ気まぐれが来ますように以上新気まぐれで R でした